Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tiada kata yang pantas kita ucapkan pada hari yang berbahagia ini Selain puja-puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Atas berkat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk melangsungkan acara pernikahan akad nikah kedua calon mempelai. Solawat dan salam semoga kiranya tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Abu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan petunjuk jalan kebenaran memberikan pencerahan dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yakni agama Islam seperti yang kita Saksikan bersama bahwa kedua mempelai sedang bersanding di hadapan kita. Bagaikan seorang raja dan ratu yang sedang berbahagia. Hatinya berdebar-debar menantikan saat yang indah di malam pertama. Semoga kiranya akad nikah yang baru saja dilaksanakan tadi mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sepasang suami istri ini nantinya dapat membina dan menciptakan rumah tangga yang harmonis dan kasih sayang saling asah asih asuh rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah Pada acara kali ini saya selaku MC atau pembawa acara kiranya perlu untuk membacakan teks susunan acara akad nikah pada hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan yang sudah kami haturkan. Selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Acara yang ketiga adalah khutbah pernikahan. Acara selanjutnya akan dilangsungkan akad nikah. Dan sebagai tanda akhir dari acara pernikahan ini adalah doa dan penutup. Maka hadirin yang berbahagia untuk memperlancar jalannya acara Marilah kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga dengan berkahnya bacaan bismillah acara dapat terselenggara dengan baik dan tanpa hambatan. Hadirin yang kami hormati, melangkah pada acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara. Kepadanya kami persilahkan. Kepada beliau Bapak yang berkenan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, kami sampaikan banyak terima kasih. Semoga pembacaan ayat suci Al-Quran tadi pahalnya pahalanya diberikan kepada pembaca, khususnya kepada mempelai berdua, juga kita semua yang mendengarkan. Hadirin yang berbahagia, berlanjut ke acara berikutnya. Marilah kita mendengarkan untayan nasihat pernikahan oleh Ustadz Semoga pesan-pesan beliau dapat bermanfaat untuk kita semua, khususnya bagi kedua mempelai. Terima kasih sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Ustadz atas waktu dan nasihat-nasihatnya. Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, Kini tiba saatnya melangkah pada acara yang paling ditunggu, yaitu akad nikah. Akad nikah merupakan sebuah ikrar yang luar biasa. Langit ikut bergema dan malaikat turun ikut mendoakan sepasang insan yang mengucap ijab kabul. Hadirin, agar proses akad nikah bisa berjalan khidmat. Kami menghimbau agar semua bisa mengikuti dengan khusyuk, mengkondisikan alat komunikasinya dalam keadaan silent. Lalu ketika ijab sudah terucap, lalu ketika ijab sudah terucap, kami ajak Anda untuk tidak bertepuk tangan, melainkan mari kita sama-sama berdoa seraya mengucapkan hamdalah dan doa pernikahan. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fil khair. Prosesi akan nikah akan dipandu secara langsung oleh pejabat urusan agama yaitu Bapak kali nikah yaitu Bapak wali nikah pertama dan juga Bapak sebagai wali nikah kedua dan agar berkenan kepada Bapak sebagai saksi dari pihak calon pengantin pria beserta Bapak wali nikah tiga selaku saksi dari pihak calon pengantin pengantin, hmm, pengantin wanita di momen pernikahan. alamin Semoga prosesi akan nikah yang telah kita saksikan bersama Mendapat ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan menjadikan jalan kebaikan bagi kedua mempelai menuju ridhonya Saudara, bapak, ibu hadirin dan hadirat serta para undangan sekalian yang berbahagia. Acara demi acara telah kita lalui bersama. Kini tibalah kita pada puncak acara, yaitu penutupan atau pembacaan doa yang akan dipimpin oleh yang terhormat Bapak Kiai Haji namun sebelum doa dimulai, kami sebagai pembawa acara akad pernikahan ini, bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji atau Bapak siapa, kami mohon untuk menutup acara ini dengan pembacaan doa. Kepada beliau kami persilahkan. Akhirnya, bila itu wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh